può il tutto scomparire solo perché mi stringi la mano. Possono la vita, la morte, il tempo e le cose non avere più senso solo perché ci sei tu. Può il tempo consumare i suoi secoli e ridursi a un solo momento solo perché mi perdo nelle tue parole. Possono le emozioni ridurre l'animo mio da etereo in carta assorbente e le mie vene tremanti in corde di violino. Può il tuo concerto scoppiarmi dentro e la tua musica divenire mia. Sì,